Привет, друзья! Привет всем! Доброго всем дня или вечера, кому как угодно. Я решил закинуть в инвестиции в кэшбэре еще немножко денег. Теперь уже не в рублях, а в долларах. Вот закинул 540 долларов 55 центов получилось по курсу обменному. Менял здесь же на кэшбэре. Курс очень хороший, такой же, как везде. Итак, жмем дальше инвестировать. Выбираем займы малому и среднему бизнесу. Так, здесь смотрим сроки 400 дней. Выплата ежедневно 0,9 а 9 процентов за период 260 процентов за месяц 19 процентов начисления за год 228 процентов так тело инвестиций включено выплаты возвращаемыми частями пока будут инвестиции. Первое начисление по тарифу происходит через... Э, так, выбираем. Здесь жмем счет для пополнения. Здесь выбираем валюту доллар. Здесь выбираем галочку страховки. Так, вводим сумму. Нажмем инвестировать. Так, у вас на балансе 540-55. Сумма инвестиций. Общая сумма полученных вами средств. Доллар, ой, 1000 долларов 945 центов 97 центов. Ваше ежедневное начисление составляет 4 доллара 86 центов. Из них чистая прыбль 1405 долларов 42 цента. Жмем инвестировать. Заявка на создание инвестиций успешно обработана. Ваши инвестиции будут распределены за 48 часов за среднем ну, таблицы выданных займов. Также вы можете увидеть список своих инвестиций здесь. Ну все, инвестиции произведены. Вот мой рабочий стол. Все здесь, как видим, по нулям у меня. Все по нулям. Будем ждать хороших депозитов. Ну все. Кому, кого заинтересовал этот инвестиционный проект, а я здесь вывожу уже около месяца, может больше. Все платят стабильно. Вывод средств на многие кошельки. Кого заинтересовало, регистрация на этот сайт будет снизу под видео. Регистрируйтесь, инвестируйте. Проект очень хороший, проживет очень долго. Ну все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду добавлять видео еще по выводу в следующую пятницу. Так что закину видео, смотрите всем все, пока, всем счастливо. До скорой встречи.